Hz. Adem Efendimiz için vahiy inzal olunacak ve bununla beraber suhuflar yazdırılacak. Altı parmak peygamberler tarihinde daha önce gelen vahiy ile beraber suhufların artık yazdırılmaya başlandığını görüyoruz ki 400 suhuf ve bu 400 suhufun içerisinde yani 400 sayfadan oluşan bir kitaplar silsilesi yaşanıyor Hz. Adem Efendimiz bu ilk vahyi anlatacağımız günle beraber ilk katibi Hz. Havva anamız oluyor. Hz. Havva anamız cennette Hz. Adem Efendimiz kendisine öğretmiş ama hiç daha önce yazı yazmamıştı. Burada ilk defa yazıya başlayacaklar. Yazıya nasıl başladılar? Aslında bunun temeli nedir? Bilimsel gerçekliği nedir? Bizler Siyer Nebi çerçevesinde olduğumuz için bu kavramları bir medeniyetler tarihi silsilesi yaparsak bir başka zaman diliminde inşallah orada detaylandırırız. Ama işin hakikatine geliyoruz efendim. Bu hakikat çerçevesinde tarihi tabeli de şöyle bir ifade var. Suhuflardan birinde var olan değer çeşitinde eşit Adem Ademoğulları bir şart koşuncaya kadar onları şahit tutmalarını söyle Sonra inkarda bulunmasınlar iblis onu anlattı ve cennetten çıkardı diye bu suhuttaki beyanat ifade edilir. Burada ilk vahyedilen ayet-i kerime Kur'an-ı Azimüşşan'da da geçer. Hz. Adem Efendimiz bu süreçte aslında bu almış olduğu son vahiylerden birin, üçüncüsüdür. Tarihi taberide alınmış olan ama biz bugün ilk vahyin alındığı ana gidiyoruz. Hz. Adem Efendimiz Arafat'ta evin içindeler bir yere yaslanmışlar her zaman başlarının üzerinde bir örtü var. Tarih boyunca gelmiş bütün ulul azam, bütün peygamberlerde, bütün nebilerde, rasullarda, evliyalarda, enbiyalarda, alimlerde olduğu gibi erkeklerin de başı çıplaklığı söz konusu değil. Ancak Hz. Adem Efendimizin o gün yüzünün beyazlayıp sırtını bir duvara, bir taşa yasladığını görüyoruz. Hatta öyle bir hal hasıl oluyor ki Hz. Havva anamızın dikkatini çekiyor bu hal. Zira sırtı taşın içine doğru girerken taş sanki yumuşak bir yastığa dönüşüp de içine doğru Hz. Adem Efendimizin yaslanabileceği bir oyuk haline gelmeye başlıyor. Hz. Havva Hanımız bir anda şaşırıyor. Taşın bu hale gelmesi Hz. Adem Efendimizin halini görünce ''Ya Adem sana ne oldu böyle? Ne oluyor böyle?'' buyurduğunda Hz. Adem Efendimiz önce sessiz, soğuk teller döküyor Sonra vücudu ısınmaya başladığında Hz. Havva anamıza vahiy indi ya Havva buyuruyor. Hz. Havva anamız vahiy nedir ya Adem buyurduğunda o Cebrail aleyhisselamın Allahu Zülcelal'den bana ve benden sonraki peygamberlere sözünü söylemesidir ya Havva buyuruyor. Bunun üzerine Hz. Havva anamız bu ne de meşakkatli ne de zor bir iştir buyurduğunda Hz. Adem Efendimiz Hz. Havva anamızın yüzünü eline alarak ona hafifçe gülümsüyor. Vallahi diyor vahyin yükünü ondan fazla çeken olmayacaktır. Hz. Havva Hanım'ız bu sözü o deyince her seferinde gündeme geldiği için Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz olduğunu anlıyor. Neden diyecek olursanız efendim işin hakikati Hz. Adem Efendimiz peygamberlerin atası, insanlığın atası, ilk vahyi alan insan dünya yüzeyinde ancak bu eyvallahın ardından gelen süreçteki bütün kitapların özü aslında Kur'an-ı Azimüşşan. Yani bütün kitapları içinde barındıran Kur'an-ı Azimüşşan. Dolayısıyla insanlık tarihinin hakiki vahiy yükünü çekmiş olan kimdir diye sual edilse o Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dır. Hz. İbrahim Efendimiz, Hz. Davud Efendimiz, Hz. İsmail Efendimiz, Hz. E, Daniel Efendimiz ve dahi peygamberler tarihinde saydığımızda Siyer-i Nebi çerçevesinde anlatacağımız o ulul büyük peygamberler, nebiler görüyoruz ki onlar o vahiy geldikleri zaman Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın adını anar olmuşlar. Hatta bazı kaplar yapmışlar, içine Allah Resulü'nün adını yazmışlar, o kaptan su içmişler. Cebrail aleyhisselamın beyanatıyla ki yükleri hafiflesin diye tarihte göreceğiz Allah nasip ederse. Efendim bu suhuflar 400 sayfa olup son 9 sayfasında da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ve ahir zamanı anlatıyordu. Ne gariptir ki yeryüzüne indirilen ilk kitap insanlığın uzun bir tarihi önünde kendisini beklemekte pek çok meşakkatler hasıl olacak ama ilk kitabın son 9 sayfası ki aslında vahiy sıralamasında 3 ve 4'e denk geliyor. Hz. Adem Efendimiz'e vahiy inzali Aynı Kur'an-ı Azimüşşan gibi farklı zaman dilimlerinde gelip sonra Kadir gecelerinde bir araya getiriliyor ki Peygamber Hazreti Adem'in peygamberliğinin 10. 11. yılından itibaren Kadir gecelerinin varlığına da şahit oluyoruz. Bu son bölümün yer alması ahir zaman peygamberinden bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor ve ilk kitapta Muhammed olarak beyan ediliyor. Sonrasında Nuh aleyhisselama kadar kimi zaman Ahmet denilmeye başlanıp Nuh aleyhisselamdan sonra gönderilen bütün kitaplarda Ahmet olarak adına yer veriliyor. Çünkü insanlığın gökle olan ilişkisi ve göklerde var olan hakikat dairesinin beyannamesi üzerine Allah-u Zülcelal'in takdiridir. O takdirdir ki ahir zamanın varlığı daha o ilk kitaptan beyan edilmiştir. Varın sizler bu dünya hayatının ne kadar da kısa olduğunu biraz tefekkür ede durun. Hz. Adem Efendimiz'e gelmiş olan bu suhuflarda kardeş katli siz ve sizden sonrakilere yasaklanmıştır ayeti buyurulmuştu. Hz. Habil ile Kabil meselesine girmedik. İçinde Siyer-i Nebi'ye ilişkin konular çok da olmadığı için ama bu ayet-i kerime vardı bu kitapta. Ama kitaptaki bu alan tam da ahir zamanı denk düşen bir alandaydı ki sanki bu kardeş katlinin ta Kerbela ve sonrasında bütün ümmeti İslam'ın her neferinin başına gelecek bir dert olarak Allah-u Zülcelal tarafından bizlere daha o yıldan itibaren beyan ediliyordu. Bir başka ayet-i kerimede şöyle yazıyordu. O gün gelecek olan kitapta, bu kitapta tevhid üzeredir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın varlığı da daha o günden itibaren tevhid ile beyan ediliyordu. El-Vahid ismi şerifinin tecellisi onlarda da farklı şekillerdeki dualara vesile olmuş. Allah Hazreti Adem Efendimiz çocuklarına her zaman La ilahe illallah sözü üzerinde zikrettirmiş, onlar üzerine ibadet ve taatlerini yaptırmıştı. Kendisinden sonra gelen Şit aleyhisselama ise bir kitap verilmişti ancak şeriatı Hazreti Adem Efendimiz'den farklı bir şeriate sahip değildi. Hükmü şer'iye ta İdris aleyhisselama kadar değiştirilmedi. İdris aleyhisselamdan sonra şeriatin de değişmiş olduğu yani kuralların inceliklerinin değişmiş olduğu alanı da görmeye başlıyoruz. Ama o güne gelene kadar Hz. Adem Efendimizin şeriatinin kesin ve katiyetle devam ve süre geldiğine şahit oluyoruz. Peygamberlere gönderilmiş olan vahiyler her zaman suhuflar ve kitaplar olarak beyan edildi. Neden soğuflar olarak ifadesi ise bu yazılmış olan kağıtların, beyannamelerin zaman zaman kitap haline getirilip zaman zaman getirilmeyip farklı yerlerde bulundurulmasından kaynaklanır. Yoksa hakikatte bütün peygamberlere birer kitap verilmiştir. Sonuçta sayfalar birleştiğinde kitap olur ama bazı peygamberlere verilmiş olan suhuflar bazı evlatlarına pay edilmiş, onlarla yaşamaları, onları saklamaları ifade edilmiş çoğaltılmış olsalar da nihayetinde suhuf olarak ifade edilmiştir. Hz. Nuh aleyhisselama kadar yüksek gelişmiş bir medeniyet teyakkuzu hasıl olduğundan bu dönemdeki yazı çeşitliliği ve bu dönemdeki farklı dillere çevrilme durumu söz konusu olmuştur ki 9 büyük medeniyeti anlatırken kısmen bu konulardan da bahsediyor olacağız. Hz. Adem Efendimizin yaşlılık dönemine geçiyoruz birazdan. Kabil ve Habil olayından sonraki bir süreçten bahsedeceğiz ve burada Medine'ye bir göçü söz konusu olacak Hz. Adem Efendimizin. Artık Mekke-i Mükerreme'deki bu yoğun yaşanan olaylar kendisini üzmüş olacak, Medine'ye göç ediyor olacak. Yarın Allah nasip ederse Medine göçünü anlatacağız. Tabiri caizse hicretin ilkini ifade ediyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.